सोह के हो में भौजी मतलब बिया रे सोहके होली में भौजी मकल बिया रे काले से सो में ढुलकल बिहार रे गाड़ी खोली सारी पोरतिया चूल्हा भौजी नाचे लिपेन के ईसाया झूला भौजी नाचे लिपेन के ईसाया झूला सोह के होली में भौजी मकल बिहिया दे मकल बिहिया दे सोह के होली में भौजी मकल पिया रे काले से सहरा सो में ढुलकल पिया रे देख गाड़ी खोली सारी फोरतिया चूल्हा भौजी नाचेली पेनी के ईसाया झूला भौजी नाचेली पेनी के ईसाया झूला के होली जे ओइले न भइया एही से भौजी के बिगड़ल रवैया अशोक के होली जे ओइले न भइया यही से भौजी के बिगड़ल रवैया फगुआ के लहर भौजी पचड़ल बा भैया के वियोग में बेचैनी बढ़ल बा लाजे शरम छोड़ी घूमतारी खुल खुला भौजी नाचेली पेनी के ईसाया झूला भौजी नाचेली पेनी के ईसाया झूला

देख रगिया रविंदर के भीरी बोलावे लेके अमोताई फगुआ खेलावे खारावा के ई जो लगे असो न बाची रे भैया के धन दी टोला में बाती रे छोरो जी किशोर कहे गइलो तू भूला भौजी नाचे पेनी के ईसाया झूला भौजी नाचे पेनी के ईसाया झूला रिकॉर्डिंग स्टूडियो चेक किया

जेकर सैया घरे आइल बा ओकर भगिया चकचकाइल बा देखी मनवा हमर घरे ला पिचकारी बिना हरे ला आए हाय जेकर सैया घरे आइल बा ओकर भगिया चकचकाइल बा मनवा हमर करेला पिचकारी बिना पहरेला रंग के पुराई ना तोहरा बिना केहू हम रह के रोहंग न लगाई ना आए हाय देव सुनिल पियाई ना हम श्रद्धा के पुराई ना तोहरा बिना केहू हम रह के रोहंग न लगाई ना शादी कवन चोली में जब से फगुआ सखी चढ़ल बा हमर सैया बाहर में ओरल बा मन भर नहीं मीठी मीठी होली में होली में होली में रंग डाली कवन चोली में होली में होली में रंग डाली कवन चोली में चल बोई देहला लाल हो ठीक लागे ना चाल हो हाय हाय गाल बोई देहला लाल हो ठीक लागे ना तोहर चाल हो दिल के खजाना दिल दहर लबा रंग न रंग न दुनु भाता

के पीछा जहन कर आए है बरियारी जहन कर pasar lemas Ruangono, rongono Dulu coba na batar lemas नया सूट सहलवार हमर पई देहला कील हो हाथ नीचे लहन डालो बात मानी देव सुनील हो नया सूट सहलवार हमर कोई देहला किल हो हाथ नीचे लहनो डाल बात मानी देवो सुनील हो रौनक रंजित तो अर्जुन की तक हर लबा रंगन रंगन दुनू जो बना भतार लबा दुनु जो बना भदार गाल कोई देहल लाल हो ठीक लागे ना तोहर चाल हो हई दिल के खजाना दिल दहार लबा रंग न रंग न जो बना भदार लबा रंग न रंग न जो बना भदार लबा